左側の道路先いるよ大丈夫 お近く手すりにお使いください。Thank you. カードさ日本一油断購買を通過しておりますこれよロック分かけ終点宮崎までご案内いたしますの号車まで山を行て宮崎市がございます 反対側車両青葉号とこちら側の車両もみじ号がです。 本では年間を通して様々なイベントを行っております今月の掃除の頃山頂より富士山方面をご覧いただきますと日没時に太陽の富士山へ沈む現象ダイヤモンド富士を見ることができますそのただ見頃に合わせてケーブルカーの延長運転を実施しておりますまた大晦日から元旦に向けケーブルカーは終夜運転を行います高尾山薬王院への2年前には初詣にどうぞい利用くだ 皆様のお取お越しをお待ちしております。まもなく到着いたしまして、終点、現場駅構内にはお土産どこを入りが行こちらでは県内ブカード車をはじめ、ご交通いただいておりまして、全然広まりもなど、様々な商品を提供しております。お帰りの際、席を立ち寄りください。 生でにお連れ物の介護線をご注意ください堀口先行方向右側のドアが開き開きをご注意ください先行方向右側のドアが開きますママ先行ってくるね。 Dove è che